xam nga dañu toll ci benn période boo xam ne nit ki war na xam li muy tànn lan la parce que gis nga rupture ci wàllu doxalinu réew du gouvernement moo koy indi mais nit ñi citoyens yi ñoo war a def rupture heureusement que nag wala bokk malheureusement ñun au niveau du Sénégal nous avons une courte mémoire dañoo neex a nax nit daf ñuy nax pendant juróomi at ñëw na naxaat ñu ci benn bés toogaat ci sunu kaw juróomi at moo tax ñu war a tijji sunu bët ñu def le vote utile parce que xam nga ñett yi nuy tudd naan le pouvoir exécutif le pouvoir législatif le pouvoir judiciaire mais c'est archi faux benn pouvoir moo fi am c'est le pouvoir exécutif séparation des pouvoirs amul slogan la rek amul waaw donc am na loo xam ni nit ñi ñoom ñoo war a def rupture bi lu ñuy defee rupture bi mooy ñëpp teg nañu seen bët ñun duñ fi nekk naan ay non non non régime bi defu fi dara képp ku wax ni régime bi fi ne liggéeyul kooku li ngay wax xamoo ko mais c'est forcé que bu ñu la falee pendant dix ans mais force dana am loo def mais xam nga li jara li jara wax mooy est-ce que liñ fi def mooy priorité est-ce que liñ fi def mooy priorité dañuy waxtaan ak benn mbokk mu wax ñu ni waaw xanaa gisu leen terre bi man ka terre bi c'est au détriment de quoi nasaxal ay entreprise sénégalaise pour yëkkati benn entreprise française mais loolu mooy sooklu terre bi il faut dire la vérité na saxal ay entreprise sénégalaise pour yëkkati une pour relever benn entreprise française bu nekkoon en faillite mais loolu moo fi indi terre bi te li ñu def ci diggante jam ñaajoo ak Dakar mais moo waroon yó moo waroon yóbbu raay bi yëpp biir Sénégal donc aussi au détriment de quoi moo tax gis nga li sama mbokk rappeur ya waxoon dëgg la waaw ah. milliards yi tabax nay tali waaye toggul som bi wax nañu dëgg waaw ah. su ma juumul ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom fu malade yii la ak ku ñuy tuddee ñagas ah, lay ndeysaan mooy seen woy boobu ñu waxoon ni gaal gaa ngi diig wax ko fanaan yi dëgg waaw folie politique folie politique waaw wallaay ndeysaan mais wax nañu dëgg texte bu riche lañ ci def waaw ndeysaan réew mu mel ni góomu robaale waaw ku falu booy dem tibb yóbbaale askan wu tumuraanke ne ci gaalu toraxtaange waaw nara lab ci géeju loraange gaal seem sunu gaal waaw kañ ngay am naataange jot na jóg xoolaat sunu bopp xoolaat ñan lañu war a topp wallaay ndeysaan texte bu neex la waaw ah, texte bu neex la dama ko doon dégloog di dégluwaat mais c'est extraordinaire waaw ah. ba la doon indi sax ci euh, diggante góor seeg ngóor si waaw ah. coowal ngóor seeg góor gi waaw ñu ngi mel na góor guy labat soxna waaw ñii dagaan baatu askan bi ñu ngi mel na góor guy labat soxna xam nga booy labat te nekk tey jaay njomma ñaaw waaw di nga jaay yére yu rafet damay bañ tudd baat ba parce que boobu tuddatul tuddatul labat baat bi lay bañ a tudd waaye ngeen baal ma rek ma tudd ko parce que gis nga kii labat ak kii doxaan bokkul na ngeen ma baal baat bi baat baal baal leen ñu ko waaw parce que kii kii kii kii doxaan jégal leen ma de jomma ñaaw rek lay jaay voiture yu luxe cravate mallette làmmiñ bu neex yenn saa yi sax nga gis ay góor yu ñàkk fulla yuy rouge à lèvres di macc tuñ parce que dañuy doxaan waaw ngeen baalaat ma baal bi baat bi ngeen baal ñu ko wante gis nga ki kii labat kii labat kooku jikko moo ko intéressé ci nit moo tax boo amee boo bëggee atteindre sa avenir xoolal kii labat mais bul xool kii doxaan xoolal kii labat moo tax nag comme ñëpp dañuy dañuy dañuy dañuy wut si réew mi gis ngeen loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mooy gis nga même ñun en tant que peuple bi bu ñu topp bu ñu bu ñu choisir nit ndax alal rawatina koo xam ne alal ji mu lay jaay moomu ko parce que lewu ko alalu askan bi la jël di ko neexalewaat dafa am yoo xam ni c'est inhumain du du lu nitee lu ko nitee du ko def dajale askanu réew di xool ñoo koy neexale moo tax am na ñoo xam ni ñoo ngi def le tout ci ay njiit pour fexe ba seen askan génn ci toroxtaange gi ñu ne par contre am na ay njiit yoo xam ni ñoo ngi gën a suqi seen askan pour ñu torox pour ñoom ak ñan ko bokkal ñu mën a tedd pour ñoom ci seen bopp ñu mën a tedd tax ñu toroxal seen askan parce que toroxal sa askan mënta weesu nga bàyyi fi li sa askan soxla toroxal sa askan mënta weesu askan bi la tànn yow ngay déglu keneen ku dul askan bi toroxal sa askan mënta weesu ku am lu ko naqadi ngeen ko doo ko fi waxe toroxal sa askan mënta weesu ñu am assemblée bu mel ne bi ñu am parce que ñëpp seede nañ ni treizième législature bi c'est la pire des des des législatures assemblée bi ñu génn mais nañu xool lan la fi député yi def surtout les députés de la majorité nañu xool lan lañ fi lan lañ fi def au profit du peuple sénégalais qu'on se dise la vérité nañ fi wax lan la lan la fi député yi def loo xam ne askan bi soxla nañ ko parce que assemblée nga gis ay député yoo xam ni député boo gis c'est un député du peuple même bu dee ne sax ci peuple ba am na ñoo xam ni voté luñ ko sax boo xasee ba nekk un député loolu kontatul ñu sañ taxaw wax ne ñun ay député président la ñu lu président soxla rek la ñuy def te fekk na assemblée moo waroon nekk le contre pouvoir moo tax gis nga alhamdulilah gis nga li li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ñeenti critères yooyu ñu war a takkee soxna Yewwi Askan bi dafa ñëw boole ñeent yëpp waaw coalition Yewwi Askan bi intercoalition Yewwi Askan bi wàllu dañu ñëw foofu indi ñeenti critères yëpp seen juddu baax na maanaam seen askan baax na rafet nañu tabarkal la rafet nañu ndax lu tax ñu rafet moo ñoom nekkuñu fi di toroxal kenn seen parcours xanaa luñ leen tuumaal de luñ leen tuumaal te tuuma nag alalu gor la nattu alalu jullit la moo tax rafet nañu beneen bi ci toppit mooy yàlla may na leen alal xam nga ban alal la leen yàlla la leen yàlla may mooy doylu intercoalition bu Yewwi ak Wallu dañu doylu te gis nga doylu mooy richesse bi gën a bi bi gën ci richesse yi ñeenteel bi nag mooy yàlla jox na leen jikko ju rafet ndax ki ñu àndal a tax moo tax gis nga lii ñuy wax nii rawatina ak ñun ñi nekk ci biir parti pur te nekk ci biir daayiratul mustarshidin wal mustarshidat gis ngeen li Ousmane Sonko wax démb xawma bërki démb ci kër góor gi wax ni lépp lu ñuy def ñoom ñoo ciy jiitu mais gis ngeen loolu charge la ku ko jàpp ni dañ ko war a dañu war a tàccu rek mu jeex déedéet suñu taxawaay tey la war a gën a taxaw ci coalition bi tey la war a gën a feeñ en commençant par ñun ñii di wax ak yéen parce que defaguñu dara il faut dire la vérité kon nag taxawaay moo jot taxawaay moo jot te gis nga dafa am loo xam ni bu ko buñ ci taxawee ba yàlla defal ñu sutura parce que li maam Cheikh capitaine wax ci Colisée bi wax ni li Serigne Cheikh doon wax ni yàlla nee na ba ñu ma nangu ñaanu ki ki toog waaye ki taxaw laa xamul nu ma koy def gis nga bu ñu taxawee ba yàlla defal ñu ndam histoire dana retenir loo xam ni ba ilal abat nit dootu ko fàtte te mooy ay remplaçant yu dóor ay titulaire loolu rek motivation la nañu góorgóorlu ba sunu ay sunu ay remplaçant dóor ñoom seen ay titulaire parce que ñoom seen ay titulaire xamuñu sax poste yu nu war a taxawee ñi ci ëpp ci ñoom ay vantar rek lañu waaw jaay taar dong macc tuñ kese waaw ak i xasteeg yu kenn xamul ñun ñi nga xam ne nag ñi ngi ci biir askan bi xam li askan bi dund lii sunu warugar mooy ñu xeexal askan bi moo tax ñun waa PUR ak ñun waa Moustarchidine sunu taxawaay war na feeñ bu baax ci biir coalition bi feeñ na de waaye war na gën a feeñ war nañu gën a taxaw bu ñu kenn mën ci dara parce que nag fa tabarakallahu sunu kilifa tijjil nañu porte yépp soxlaa lu ñu kenn dara ay poste yitteeluñu loolu Ahmed Aïdara moo ko wax ci local yi wax ni pur bu ñu postuler woon kon man du sama candidature du dem mais dañu bàyyi ñoom pour jiital ma mais loolu acte bu rafet la donc ci fi mu nekk nii lenn rek a fi ne mooy nañu teg yëpp de côté lépp loo xam ne rek dana indi xajam-xajam nañ ko teg de côté comme ñoo ngi ci biir match bi nañu fexe d'abord ba am ndam ba pare bu ndam bi ñëwee nag ba noppi ñu soog a waxtaan ci sunu biir bu dee latéral droit bi ni mu joué du noonu nga ni kat nii kat boo ko joué waatee beneen yoon daan ñu gagné parce que ailier bi warul woon déborder ba centré bu dee attaquant bi moo raté bal bi ngeen ko ah kuy football ak kuy football ak ñoo xam ne ce sont des professionnels waroo raté occasion ainsi de suite ainsi de suite mais fi mu nekk nii kenn waru fi nekk sax di indi ay waaw ay yeneen ak yeneen erreur yëpp nañ ko denc te ku nekk génn ci sa ruq nag dugg ci biir ci biir terrain bi taxaw battre campagne xam na lu tax kàddu kilifa tax. kàddu kilifa moo tax ñëpp war a génn battre campagne kàddu kilifa moo tax ñëpp war a génn battre campagne kàddu kilifa parce que ñun kàddu kilifa moo ñu fi bàyyi parce que ci ñu am doy nañu ci lépp ku sañ taxaw ci say kanamu njaboot kilifa wax ñetti baat yi te ba léegi fa tabaarakallahu allahuma laa adorru wax ni duma leen wax lu dul dëgg mukk duma leen wor mukk duma leen jaay mukk ci jamono bii ak ni mu mel te boobu ba léegi loolu la ñuy teg suñu bët mësuñu wax lu amul mësuñu wor mësuñu jaay kon nag falam yabqa illa an nuqaabila bi shukri jaaraama Serigne Moustapha bi ñu war a wax ñun mooy wàcc ci terrain bi fexe ba kàddoom nekk résultat boo xam ni dana bég te moom bu bégee rek am keneen ku bég te kooku bu bégee rek am lu bëri lu changé ndax inna lillahi ibadan iza aradu arad te itam nag ñaanam jiitu nañu ci terrain bi ñaanam jiitu nañu ci terrain bi gis ngeen ko gis politique gu réew mi léegi ni mu mel waxuma la dara waaye ku xool campagne yeeg visage politique bi ni mu changé nit ñi dafa mel na amuñu seetlu dafa mel na carte gi dafa dëpp moo tax bu kenn ragal dara na ñëpp wàcc ci terrain bi def visite de proximité yi parce que gis nga topp ca caravane yi di daw baax na de waaye fexe ba nit ñi génn dem voteel la moo gën ndax ëllëg ndax ëllëg bu ñu demee bay def décompte bu ñu demee bay def décompte kenn du xool ay nit yu doon topp ci caravane yi mais ay carte la ñuy compter kon liggéey bi dëgg mooy fexe ba nit ñi voté pour intercoalition wàllu yeewi waaw wala yeewi wàllu bu mu ci mën a doon waaw ñu góorgóorlu fexe ba dem ci nit ñi wax ak nit ñi te wax ak nit ñi yomb na fi mu nekk nii ñëpp changement la ñu bëgg ñëpp changement la ñu bëgg parce que yeewee askan bi la ñu téye woon nit ñi yeewu leen ba nit ñi sañu ñoo wax te yeewee askan bi yeewi na ñëpp ba ku nekk ngi wax. nañu yeewee woon askan wi yeew leen ca ay Lac de Guiers rek ay yeneen ak yeneen Yewwi Askan bi ñëw na Yewwi ñëpp ba ñëpp ngi wax seen xalaat kon nag tey li des rek mooy dem ci nit ñi bokk ak ñoom la ñuy dund te itam kuy wax ak nit ñi nga wax leen loo gëm te muy dëgg loolu rek a fi ne bu ñu bëggee rupture bi te itam loolu nag am nañ ci yaakaar ci intercoalition wàllu ak yeewi bi moo tax gis nga ñoo ngi leen di xeex ci lu ne maire yenu nekk sax ñu ngi leen ciy xeex pour bañ la ñu wax la ñu wax ak nit ñi ñu réussir ko ndax nit ñi dëkkal leen ci gaalu xaj xamuñu sax lu xew waaw yàlla balaa lay duma dalay jay ba noppi dalay jay waaw parce que yàlla bëggul ko xeeb nit yàlla bëggul ko toroxal nit ba tax na kon nag ñëpp taxaw rek te ñëpp gën a yokku góorgóorlu ah suñu mbokk bopp Oustaz Bada Diop nuyu naa la ziar naa la lu bëre de ah tey moom waxtaanu yor-yor la ah tey moom waxtaanu yor-yor dëgg la moom waaw tubarkalla waaye rek ñu xam ne daal looloo fi ne fi mu nekk nii daal nañ ko ñeme. te ñu sérieux nañ ko ñeme te sérieux te bu kenn tayal na kàddu kilifa tax ku nekk jóg loolu rekk a ci am solo kàddu kilifa na tax ku nekk jóg def ba def loo mënul ndax am na koo xam ne kàddoom warul laal suuf bu xasee ba àddu rek kàddu ga war nañ ko këf wala amalu saalixu yarfauhu fexe ba la mu wax mu nekk résultat boo xam ni lu nit di teg loxo la te loolu moo ñu fi bàyyi kon nag ñu taxaw rawatina ak ci jamono boo xam ni yàlla dénk la kilifa boo xam ni ñëpp a ngi taxaw di bëgg gor tànkam ñi ci nguur gi ñi ngi bëgg gor tànkam ñi mu bokkal benn famille bu doon seen sago du am réussite gis nga loolu rek source source de motivation la ci ñun mu mel ni kon nag li ci des rek mooy taxaw rek waaw taxawaay bi rek ci ne gis nga fi mu nekk nii ku ku ku ñeme coalition wàllu yeewi nekku fi ñu leen ragal rek a fi ne coow li coow li mooy dañ leen a ragal il faut dire la vérité waaw te xam nga ku amoon lu mu doon def yaakaar ni loolu day décourager nit ñi te mooy les grands ténors nga écarter leen Euh, les ténors nga écarté leen écarté ku mel ni ay Ousmane Sonko ku mel ni ay Demboj ku mel ni Déthié Fall ku mel ne keneen ak keneen nga écarté leen day tax ba militant yi nekk ci biir yee yeewi askan bi ak wallu ñu découragé wu foofu loolu nekkaat ci ñoom beneen source de pulsion nekk ci ñoom source de motivation moo tax actuellement ni la pression elle est aux côtés du de la mouvance présidentielle parce que bu leen intercoalition bi gagné ñëpp dinañ leen mballee waaw ñëpp dinañ leen mballee ni leen ay remplaçant ñoo gagné seen i titulaire ñoom yaakaaruñu sax gagné seen làmmiñ a rëy waaye bés bu ñu gagné itam lu leen nit ñi di wax. nekkoo fa lu dul ay xaste ay saaga ay xeex dóorante ay kurpeñ ay yëf yoo xam ni gis nga dafa am benn waay bu doon lépp ci li Serigne Cheikh doon wax ni nit ñi ñoo ngi gën di rabe rab yi ñi ngi gën di nite nee na dafa gis ñaari ñaari kuy yoo xam ne dañ leen tegal ripaas nee na benn bi di lekk beneen bi ñëw di ko mbëkk nee na mujj gi bi mu doon mbëkk daal di koy daal di koy puus ripaas bi moom jox ko ko toog toogaayam mais seetal loolu mais assemblée ñu war a nekkal peuple bi peuple bi ñu leen fa war a nekkal di tiitaru ñun ñooy la majorité si bien que c'est une majorité mécanique parce que ay député wax nit ñi dégg ay nit a wax nit ñi dégg fan yële passé ñu ngi leen fi doon wax benn ministre de la justice ci benn réew jour biñ ko nommé ministre de la justice ci benn antenne rajo li mu wax moom mooy man je suis là pour le président le président bëgg lay def ci un ministre de la justice mais gis nga un député kenn waxul un député du président kenn waxul un député de l'opposition député du peuple la ñu wax kon bu ñu demee ba nekkalatuñ fa peuple bi xamuñu li peuple bi soxla mais ils ne sont plus des des députés il faut dire la vérité donc li des rek mooy ñu wàcc ci ci terrain bi fekki nit ñi waxtaan ak ñoom wax leen li xew ci réew mi parce que gis nga dafa am ñoo xam ne dañu jël fen ngeen baal ñu baat bi dafa am ñu jël fen maquillé ko solal ko yëree dëgg soo waxee ñu naan la xool leen réalisation yi xool leen réalisation yi mais réalisation boo xamante ni ci réew ma réalisation yi nga def réew maa ngi bëgg dee ndax xiif ñu ngi bëgg dee ndax mer ndax mar tey ñaata ñaata dëkk ñoo fi amul ndox bu ñu naan ñaata dëkk ñoo fiy jooy jooyu ndox ñan ñaata nit ñoo fi nekk ñoo xam ne tey ñetti repas yi mënatuñ ko assurer waxuma la sax ñetti repas yi mais am na ñoo xam ne tey pour ñu ndékki sax problème la donc réalisation yenu def lan la jural askan bi moo tax gis nga bu ñuy wax vision Sénégal ñaata ñaata kilomètre carré yu àll la am ñaata ndoxay walangaan ngelaw li tëbarkal la jant bi trois cent soixante cinq jours sur trois cent soixante cinq jours te ba léegi mënuñu ci def dara fi mu nekk nii man ragal naa ni dañu dinañu dem ba ba privatiser sax l'énergie solaire ak l'énergie éolienne est-ce que duñu dem ba privatiser ko sax dem jaay ko ñeneen ñu koy ñëw di jëfandikoo dafa am ñoo xam ne ils sont capables de tout moo tax bu ñuy wax vision vision vision ku am vision mooy da ngay jéem a góorgóorlu ba sa dëkk la fa nekk balaa nga koy jéggaani feneen nga fexe ba sa dëkk loolu am fa loolu mooy vision il faut loolu mooy dëgg mais yow am àll boo bayee ba noppi dem di jënd li keneen bay bàyyi say baykat ren nañu xool ci baykat yi ñaata la ci seen soble yàqu ñaata la ci seeni pomme de terre yàqu ah ba ci waa wax ba ci waa lu mu tuddati waa waa póotu ba ci waa póotu pour wax la pour wax la pour wax la tey nañu xool sunu napp gi mais doomu réew mi ñaata gaal lañ ciy jàpp ci Guinée tey nañu xool suñu nappkat yi ñi ci nekk fii même ci Mauritanie yan difficulté la ñuy jànkoonteel ak ñi nekk feneen ak feneen loolu yëpp ana sunu ay gu ana ana ana ana sunu ay waaw sunu ay gouvernant anañu anañu ñu xool ci sunu wàllu baykat yi xool ci sunu wàllu tourisme xool ci yeneen ak yeneen moo tax gis nga am na loo xam ni danga koy dagg ca dàtt ba rek sànni fële moo tax bu nit ñi bëggee nag bu nit ñi bëggee Sénégal bu bees bi ñëpp di xalaat bi ñëpp bëgg fii lay commencé ci élection yi Sénégal boo xam ne d'abord li ci njëkk mooy wàllu légitimité d'abord wàllu légitimité ba pare parce que mooy toogukaayu réew réew mu amul légitimité lu mu am am am ci richesse richesse ba pauvreté lay def ci moom mooy da ngay am lu nekk ba pare di gën di dellu gannaaw mais Sénégal toutes les ressources humaines mi ngi fi mais lu tax mënuñoo avancer parce que manque de légitimité bee tax. pour wax la moo tax légitimité moo boobu pour mu mën a am d'abord il faut que d'abord ci élection législative yii nit ñi xippi seen bët def le choix choix bi mooy ñu ñu voteel intercoalition Yewwi Wallu ci la ñuy commencé di gis yenn rupture yi buñ ko buñ buñ leen voté lee rek ba ñu am majorité assemblée rek peuple bi danay sentir boppam parce que actuellement ni bëri na ci peuple bi ñoo xam ne tey il se demande sax ba xam est-ce que ñoom ils sont des sénégalais am na ñuy laajte ba xam ndax ñoom ils sont des sénégalais parce que yéeguñu seen bopp ci réew mi. seetal yi xew waaw yoo xam ni yëpp ñuy maquiller rek ba ci la mort de François ma waaw Makambo seetal li lu ko gën a ruslu lu ko gën a ruslu ci réew jàpp nit yóbbu ko garde à vue nga xam ne léegi sécurité am ci sa loxo la ne